Attenti! L'avevo quasi preso! Forza! Whoa! Sì, sale, qui sto girando in cerchio. Bene, la ragazza e io abbiamo letto qualche libro qua giù. E pare che esista una galleria segreta in cima alla chiesa. Puoi arrivare lassù? Credo di sì. Sì. Bene, chiamaci se trovi qualcosa. Eh, Uh. Deve essere questo. Ha! Ah, 嗯 Huh. Ugh. Hmm. Starai scherzando. Ehi, Sally. Sono qui. Ricordi Roman e Navarro e la falsa pista sulla quale li hai mandati? Sì. Beh, sono seduti proprio sopra al nascondiglio del tesoro. No, di tutte le sfortune. Ascolta, serve un diversivo per farli allontanare da lì. Detto fatto, amico. Ecco il diversivo in arrivo. Ehi, Sally. Sì? Dopo che se ne sono andati, ci vediamo al mausoleo, ma passa attraverso le catacombe, la via più sicura. Capito. Ora devo solo superare questi bastardi senza farmi notare. Sullivan è fuggito! Sparpagliatevi e trovatelo! È qui. Lo vedo. È là! Non fateli passare! Maledizione! Quella parte! Oh! È finito. Uh. Mm, può essere d'aiuto. Ehi! Ehi! Sapevo che ce l'avresti fatta, ragazzo. Qual è la prossima? Eh, non so, ci penserò mentre vado. Questo è sicuramente il posto giusto, comunque. Aspetta, questi simboli devono significare qualcosa. Roman e Navarro hanno davvero fatto a pezzi questo posto. Siamo nel posto giusto? pare che ci siamo. Oh. Già. Attenti. Cosa ne pensi? Non saprei. Forse è un vicolo cieco. Aspetta. Sembra che ci sia un passaggio da questa parte. Oh oh. Oh merda. Che diavolo è questo? Sally, esci fuori di eh? È una trappola! Sullivan, tutto bene? Sally! Sì, sì, bene. Sono intero. Oh. Mi hai davvero steso, però. Sì, beh, ti conviene tornare alla biblioteca. Dovremo trovare un altro modo per uscire di qui.